Scheiße, ich habe gezündet. Boah. Hätte ich meine neue Grafikkarte nicht gehabt, wäre, glaube ich, mein, meine Grafikkarte wieder abgeschmiert. <laughs> ich habe nur die ganzen Blöcke rumfliegen gesehen und explodieren und... Oh, TNT ist schon geil. <laughs>